عالضيع يما عالضيع وديني وبلاها البيع عالضيع يما عالضيع وديني وبلاها البيع عالضيع يما عالضيع ودني وبلاها البيع جينا نبيعك بوس التوت ضيعنا ضيعنا القلب بيروت جينا نبيعك بوس التوت ضيعنا داري بقلبي وبحرة ناري يا ليل القمر مش داري بقلبي وبحرة ناري يا ليل القمر مش داري بقلبي وبحرة ناري وبالضياع كل الحواري عم يحكوا قصة هالبيعات كبوس التوت ضيانا ضيانا القلب بيروت جينا نبيع كبوس التوت ضيانا ضيانا القلب بيروت يا سما تتسبب